ბედნიერ მომენტს. ახლავს ნამდვილი ემოცია. ნამდვილ ემოციას ჯანსაღი გემოიწევს. ჯანსაღ გემოს თანამედროვე ტექნოლოგიები ქმნის. პირველ ადამიან კავკასიაში ასეპტიკური ტექნოლოგიით დამზადებული ძვენი ჩერო ტექნოლოგია ითვალისწინებს ნედლეულის დაბალ ტემპერატურაზე დამუშავებას რაც საშუალებას გვაძლევს ძვენს კონსერვანტების გარეშე შეგუნარჩუნოთ ხილის ნატურალური გემო და სასარგებლო თვისებები შედეგად ვიღებთ ვიტამინებით სავსე ნამდვილ ძვენს ჩერო გაუსინჯე გემო ნამდვილს